avvalo assalomu alaykum youtube bugun mana andijon baliq xo'jalik ulug'nor tumanida orzuxona dam olish maskaniga tush kelsa doim kelaverasiz mana shu yerda baliq mana youtubega olingan narsalar hammasi bor bir juft qo'shiq ham aytib beramiz biz ham shu yerda bo'lamiz xudo xohlasa ay ay ay ay hayot ermaklar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar ay ay ay ay hayot ermaklar bo'lgach o'g'ildiga suyundi onamiz ho'l ho'lchaydan aylanay dedi dadamiz ishga berab qo'ysalar qurrak otamiz oyog'i bir gap bo'lar hozir aytamiz ay ay ay ay hayot ermakillar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar yigit bo'lganingdan keyin qaraydi qizlar shoh yigitni ko'zlari uchun halol qizlar Mozonda chizgiz bo'lsa xizmatda bizlar e tandirda chizgiz bo'lsa xizmatda bizlar ay ay ay ay ay hayot termagilar o'g'il bola bo'lib tug'ilgan erkaklar papayra papayra papayra parayra papayra papayra papara parayra papayra sizlar aql bo'lsangiz ko'kka yetadi boshi tinchlik bo'lsin deymiz o'ynab kulamiz yeymiz yurt boshimiz aytganlar hech kimdan kam bo'lmaymiz oyijon bodamjon tegmaysiz ayibga o'ynab kulganingiz qolar quloq soling gapga bodamjon xudo g'amni ketkazsin hammamizni baliqxonada xursandchilikka yetkazsin sog' bo'linglar